set tentu rame sampe buru tuli buru rawa sampe nala ajejer ela e kera sambi atandeng aten sape angsal ngening nyalet eh sape ming Kamma bulako senyale

there puro. bintang tep ngaretet langit na perse ma pernah alam kata nada riteng kengan ombo na pote bengta bengan sun.